Че, сколько с меня? Штука. Я же говорю, штука. А ты что, разве не ехал? 700 тенге с вас. Ага, спасибо. Да, сдачи нет, братан. Да ничего страшного, давай тогда еще два круга вокруг дома. <laughs> До орбиты 700 нормально? Пойдет, поехали. Слышь, брат, только не гони, а то мы вчера с одним лихачом в аварию попали. О, а я вас и не узнал сразу. Здорово, шеф. Здорово. Сначала на базар, потом на вокзал. Базару нет. А, ну тогда сразу на вокзал. О, мужик, подвезешь на миллиметр? Ты, ты чё, издеваешься? <laughs> Если бы я издевался, я попросил бы с остановками. Душистый план Не купить нигде без... Сейчас свободен? Да? Тогда потанцуем! Я не алкаш и не пьяница я Водка, вино, это не для меня я свиник, я и мне грохнуть нельзя, хоть и охота... Куда, братан? А тебе какое дело? Слышь, брат, сколько до вокзала? 500. 500? Да. А багаж? Это бесплатно. Бесплатно? Ну тогда вези багаж. <laughs> До вокзала я сам доберусь.